Thank you. Toco mi porta, mi alma mortal No me contesta, no encuentro respuesta A mis preguntas solo sé que Dios no es la culpa Ey, es mía la culpa ey, ey.